Σας Προσπαθώντα να καταλάβουν το πεπρωμένο του, <laughs> οι άνθρωποι μερικέ φορέ ζητούσαν τη βοήθεια του μαντήλου, το οποίο του έδινε δυσνόητε συμβουλέ, έχοντα υποτίθεται την ικανότητα να βλέπει το μέλλον. Ο μύθο του Περσέα είναι η ιστορία του ήρωα που πραγματοποιεί το πεπρωμένο του ξεπερνώντα τρομακτικά εμπόδια. Ο μύθο περιλαμβάνει πολλά φανταστικά στοιχεία. Δεν είχε όπλα και δεν ήξερε καν πώς να τη βρει. Θα χρειαζόταν τη βοήθεια των θεών. Ευτυχώ, η παντοδύναμη Αθηνά δέχτηκε ευχαρίστω να τον βοηθήσει να νικήσει τη Μέδουσα. Η Αθηνά και ο μεγάλο αγγελιοφόρο Θεό, ο Ερμή, βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Περσέα να συναντήσει το ηρωικό του πεπρωμένο. Ναι, προδίουσα, よかったら私たちに付き合ってくれない信じてるわけじゃないわよ。ただ、沖縄で話題の占い師さんについてテレビでやってたから、話のネタになると思って、飲み会で盛り上がるのよね。スピリチュアルな話って、サソリ座の女は一途とか、こうすれば恋愛運上がるとか。あ、えっと、こう、手と手を合わせてですね。タッチって りがとうございますプロデューサー行ってきますねプロデューサーさんおはようございますあの私昨日あれから自由研究のこといろいろ考えてみたんです聞いてくれますかえー、っと私は世の中のことをもっともっと知りたいなって思っているんですだから自由研究のテーマもそういう したいなって考えていて、それでですね、私はスタッフさんや監督さんや、そういう世の中の人たちの使う言葉が、たまにわからないことがあることを思い出したんです。あの、プロデューサーさんのお電話 CJ hijo de puta, ese es mi nombre, no lo vuelvas a repetir. ahora te bajaré de un caso. Yo soy el mejor conductor del mundo. Ah, me cago en la puta. Ah, ¿eh? Carajo, aprender Ajá, pendejo de mierda. Quédate quieto. Ah, no プロデューサーさんがニコニコしてるの私も嬉しいなはい食べるプロデューサーさんありがとうプロデューサーさんが私たちのために作ってくれたんだもん絶対に美味しいよねもうこも食べるふん結構美味しそうだね。うん、どうかしてます。いただきます。 風の日和です。よろしくお願いします。Oh, what have I done? I tried to help cure Aunt Broth of her ticklishness, and she ended up like this. でも、どうしてそのセクシーな幽霊さんは、このみさんに取り付いてるんですか